Kai tik atsirado internetas, jį lydėjo kalbos, kad nuo šiol nė neišeidami iš namų sėdėsime geriausiose pasaulio bibliotekose. Visi tapsime nepaprastai protingi ir naujausių žinių šviesa pasieks tamsiausius pasaulio kampelius. Dėl to savaime suprantama pasaulio laukia taikos ir visuotinės laimės era. Sveiki, mėlyjei, sveiki, brangiai. Atsiradus internetui per pasaulį nuvilnijo optimizmo banga. Tačiau, kaip jau nekartai yra buvę istorija, po to sekė šaltas dušas išsklaidė entuzijazmą, nes viltis, kad ši technologija taps išganimu, eilinį kartą virto šnipštu. Tad praėjus keliams dešimtmečiams po interneto atsiradimo pažvelkime į tai, kaip jis mus pakeitė. Gera žinia ta, kad atsiradus internetui mintis, idėjos ir liūdimai sklando laisvai. Visi tapome leidėjais. Pamiršome, ką reiškia siūsti popierinį laišką ir savaitę laukti, kol paštininkas atneš atsakymą. Nebelaukime, kada televizija teiksis transliuoti gerą filmą. Žiūrime, ką panorėja ir kada panorėja. Nebesilankome bankė pavedimui atlikti. Norėdami mokytis, nebūtinai turime fiziškai atvykti į mokymų vietą. Pilna internetinių kursų įvairiausiamis temomis ir kalbomis. O ne per seniausiai paaiškėjo, kad ir parduotuvėms egzistuoti nebūtini pastatai. Kaip ir nebūtina visiems per didžiausias transporto spūstis skubėti į biurą, kad galėtume atlikti savo tiesioginį darbą. Kitaip tariant, internetas mūsų gyvenimą pakeitė iš esmės. Gavome beveik neribotą laisvę rinktis. O mūsų darbiniai pajėgumai įspūdingai išaugo. Pavyzdžiui, dabar vienas buhalteris pajėgus atlikti viso tuzino kolegų darbą. Internetas, kaip kokia ladino lempa, tenkina mūsų norus. Iki interneto ne vienas būtų sutikęs, kad turėdamas dabartinės galimybės daugiau apie nieką ir nesvajotų. Tačiau ar pildyti norus visada yra tik gerai? Juk su internetu vystosi ir sunkiai veikiama priklausomybė nuo socialinių tinklų. Žmonių tarpusavio bendravimas darnaus sugyvenimo pagrindas paviršutiniškėja, o jaunuoliams tampa vis sunkiau atkakliai ilgesnį laiką siekti vertingo tikslo. Visko trokšta akimirksniu. Įsigali kultūra, kur žmonės įsimylėja patys save, taškosi nudailintomis asmenukėmis vaizduoja gyvenantis pasakišką gyvenimą. Visa informacinė erdvė susiskirstė į televizijos žiūrovus ir interneto vartotojus. Internautų nuomonė – televizijos žiūrovams propaganda gerokai išplovusi smegenis. Tačiau ir internetas pilnas informacinių kamerų – kuriuose vartotojas girdi vien tai, ką nori girdėti. Dėl to visuomenė vis labiau skaidosi ir vis sunkiau susišneka. Tai, kad žmonės kalbasi tik su tais, kurie sako, ką jie nori girdėti, yra interneto padarinys. Nutylimas ir dar vienas svarbus dalykas Į gyvenimo sceną išeina nuoboda moksliukas, anksčiau turėjęs vargo susirasti draugų. Dabar be draugų lieka vargti visi kiti, o moksliukas maudosi šlovės spinduliuose ir keičia pasaulį pagal save. Kompiuterių virtuozas šventai tiki, kad kelias į pažangą jo sukurtos technologijos ir lai visi joms paklūsta. Pavyzdžiui, kiek yra būdų banko pavedimui atlikti. Šis technologijų rojus pasižymi tuo, kad privalai aklai paklusti algoritmui. Antraip nieko nebus. Apie tai beje jau anksčiau pasakojame Tiško kanaliuke. Kviečiu dar kartą pažiūrėti mūsų 21 laidelę skaitmeninis kalėjimas. Taigi, technologijos mus dresuoja aklai paklusti. Tapome cirko gyvūnais. Nori to ar nuo rezultato, šok per kliūtis. Peršoksi, gausi. Žmonės įprato su technologijomis nesiginčyti. O taikomųjų programėlių kuriejai atrado turi dieviškų galių. Ką į algoritmą įtrauksiu, tą visi klusniai ir darys, nes kitos išeities tiesiog nesiūloma. Ši tendencija persikelia ir žmonių tarpusavio bendravimą. Jie jau suprato, kad jei tarp savęs ir kito pastatys technologiją, visi nuolankiai paklus. Pavyzdžiui, Parduotuvės savininkas nenori, kad jo aikštelė išnaudotų vien kaip parkavimo vietą. Ką jis daro? Ne, jis nesikreipia į žmonės su prašymu, kaip tai būtų daręs anksčiau, o tiesiog įsirengia užkardą ir pastato mokėjimo už parkavimo aparatą. Technologija disciplinuoja žmonės kur kas veiksmingiau negu apeliavimas į žmogaus širdį. Ši tendencija vis dažniau pasitelkiama mūsų gyvenimams reguliuoti Vyriausybė, atkreipkite dėmesį, vis rečiau su mumis bendrauja per savo paskirtus atstovus. Tarp savęs ir piliečio stato technologiją. Jei kas nors nepatinka, pilietis proksta iš apmaudo, tačiau viską klusniai vykdo, kaip liepia technologija. Ar tai pažanga? Jei nematysime antrosios medalio pusės, galbūt. Internetas klusniai pildo mūsų norus, tačiau tuo pačiu paverčia žmonės nepajėgiais pasitarnauti ne vien savo, bet ir kitiems. Kitaip tariant, internetas skatina sociopatinės tendencijas. Išnyksta gebėjimas savo gyvenimą vertinti pagal tai, kiek jis naudingas kitiems. O žmonės nesusimastydami paklūsta, jeigu vietoj bizūno jiems prieš nosį pamojuojama kokia nors technologija. Technologijos nėra išganimas. Jos tik mums patiems ir pasauliui atskleidžia, kas tokie iš tiesų esame. Ar šis išsiviešinimas mums pasisveikuos? Jau nebe technologijos rūpestis. Ir vis dėlto. Technologijos galėtų tapti žadėtąją palaimą, tačiau tik tuo atveju, jeigu mūsų žmogiškoji ir dvasinė pažanga lenktų technologijų pažangą. Šį kartą tiek, kitoje laidoje Čiurlionis. Ar žinote, kodėl jam skirta vieta pasaulinėme meno olimpe? Žiūrėkite, bandykite, ugdykite bendražmogiškosius ir kalbinius gebėjimus ir technologijos paklus jums, o ne atvirkščiai. Iki.